一块做蛋饼才发现你不去早餐我你又擦肩而过你耳机听什么 大家还记得，刚好一年前的时候，我们有拍台湾过年的影片。影片有一位日本人，他是我的好朋友。今天是非常重大的日子，因为那个日本人呢，要跟他的女朋友求婚。他们双方都是日本人，来到台湾要来办求婚。那个男生他叫 Yuma，他非常热爱台湾。 今天主要的目的是他想要让他的女朋友知道他为何这么喜欢台湾，因为台湾有很多的温暖。我有准备这个花，佳佳，它是紫色的玫瑰花，巴拉。对紫 u 巴拉。那紫色的玫瑰花呢？它有花语叫只爱你，就是只爱你一个，Only you 的意思。我买十一朵，十一朵呢，也有意思，就是做我的一生一世求婚大作战，太多。 躺高杯敬酒，知道吗？啊，喝一杯。啊，来，喝一杯。我敬你一杯，敬向你的美，留下注音的字 show, see 続けて悦子さん and always make you smile and don't need a reason yeah Just want you back. れ育て在ファッシよろしければ僕と結婚してください 曾经梦年的，到现在我还在写着，总有一天，总有一年会发现，有人默默的陪在你的身边。也许我不该在你的世界。 等你说到情绪，也代表我一直走远。那是我先恭喜两位新人成功。谢谢，谢谢大家。 <laughs> 那我想要问一下。 好紧张，紧张了，现在胃痛啊，胃痛，而且你刚刚唱歌声音在抖，对不对？对对对，我就我就听得出来，感觉很紧张。你这次准备这个求婚呢？你自己其实原本是有很有把握的吗？也不是，因为不相信他，是因为我这个人比较害怕失去自己最重要的。很容易。l o Long 啊，いいいいよよ。 プロポーズ考えた時はすごく本当にやってやるっていう気持ちが大きかったけど考えてからは本当にすごく毎日がすごい怖いというかあ日子越それもあるし逆になんか失ってしまうんじゃないかなと、もう本当に今ここに来るまでも、もうそわそわそわそわして今日一日中ずっとあどうしようどうしようみたいな感じで好没关系那我们就换这 子さん <laughs> で、那 X 子さん真的很漂亮，とっても綺麗，本当に那个很有气质，すごい気品のある方。对， <laughs> 那我想问他说，えっと今日そのプロポーズされるまで、今日なんかそうそうしてるな、変だなってちょっと感じたことはありますか？それとも全然全くもう分かんなかったですか？わ对， <laughs> 算是很成功，大成功。ありがとうございます。 一对，对，而且呢，这位 X 哥桑他是第一次来台湾哦，初めての台湾，然后就被求婚，是超级超级难忘的回忆的，对，那很开心就是这样子，喜欢 <laughs> 喜欢台湾的日本人，也有日本人很喜欢台湾，这样子互相的，我觉得非常的美好，对。